开心一点吗？开心一点吗？哈喽，大家好，欢迎收看这期《太有绝招》。球球，球球说让我开心一点，我开心一点啊。然 <laughs> 后然后今天这期是接上一期，要给大家讲如何用那样的上一期那样的技巧。就上期我们打从一到八的一个固定组合，如何这样两个人去训练？两个人是怎么训练的？比如说我设定一个游戏规则，就是。 我说了，那个我们要重新打的八，没打完，没打完，嗯，这个拳法的组合呢，我们要做一次顶膝加一次扫踢，然后我们还要做两次左撑，我们一块儿起来，然后这是我们的设定的游戏规则，好吧？嗯，OK，人就是一人一次，好吧？来，一，好，两个，该我了，走。

我再给你演示这样一个方法啊，这是一个两个人的训练方法。那当然呢，你可以设定一个回合数。那具体我不跟你讲，我讲一个思路吧。回合数，比如说，我们可以设置一个根据你的强度，像这个强度的话，可能我们可以设置一个从一完回合，可以从一打到八，从八再打回一，能理解吧？从从简单到难，等你体力快崩溃的时候再降下来，就相当于，相当相当于举重一样，就卧推。 然后从轻做个重，从重再做回轻，它一个很好的启动训练。那这样的话呢，你需要的是在最短的时间内去完成它，或者另外一个情况就是，我不从一按顺序去打，对吧？也许我中间去挑着，也许我可以可以从中间去挑着。比如说，呃，就是我在给大家辅的，比如一加两次扫地，二哎十个蹲起，这是我随机的随机的口令 OK，四加十次扫地。

两分钟一回合，三分钟一回合，做五回合。那当然，回合间你可以加一些别的一些器械的训练或别的训练。当然，当然要合理，符合人体的结构，还有呃人可以承受的能力。因为它承受到一个强度之后，它会崩溃。但是你要让它的让它的极限崩一直在崩在这个上下之间幅度，它它才可以坚持，坚持完成这个任务。那顺便说一下，之后呢，我们会。 真的，我们会做一些线下的、线下的教学员培训的课程，也就是我们会把这些再具体一些的东西，会讲给你，面对面教给你。像今天的这个内容，实际我们可以做的是，也许你掌握这种方法，你把它发散性的按照我们的一个教学体系、一个逻辑去做下去的话。 你可以做是一挑五十，就是你是一个教练员，你可以带五十个人一起玩这样的游戏，而且他们每个人的技巧还有体能都在都在提高，因为我们是按照一套体系去做的，并不是简单的每个人动作不一样的，然后你要定五十个人，不是，所以说它的多变性非常强。也希望呢，你可以关注我们之后这次活动的发布哦。然后具体它在哪个城市，我会之后活动发布告诉你。希望你的期待，也感谢你收看这期《太有绝招》，谢谢。